んにちは現代のもののけ姫ことまこです今回は YouTube にいただいたコメントについてお話ししていこうと思います、えー、このコメントだけに対してお話をするわけではなくて、えー、いただいたコメントがきっかけでずっと思っていたことをやはりお話ししたいなと思い今回は撮影をしております 今まで打ち明けたことのない強い思いをお伝えするので、えー、どう受け止められるかはちょっと正直わからないんですが是非最後まで、えー、見ていただけたら嬉しいです。まあ、しかし全ての障害がある方たちに対して当てはまるわけではないことをちょっとお話しするのであくまでも私目線でお話ししていることをご理解いただけたらなというふうに思います。 どちらもアウディの動画を出した時にいただいたコメントなんですが、えー、読ませていただきますね。えー、1人目ですがあなたが高級車を購入したり高額なリハビリ治療を受けることに反対はしませんがあなたのような恵まれた人ばかりではないようです私は介護士です同じ障害で悲惨な生活を送っている人を何人も知っています 痛みなども中にはあるでしょう、えー、仕事も満足にできないので YouTube で稼いでいるのでしょうかそれもあなたの人望と努力の結果なので否定はしませんがよくもまあこれ見よがしに平気で自慢できると驚愕しています、えー、お家が裕福なのかもしれませんそれもまた幸運なことです 世の中には高額なリハビリを受けられずに私の介護タクシーを依頼してくる方も見えます、えー、大抵の場合生活はギリギリです私が福祉課とか、えー、ケア医、えー、よ福祉課とか、まあ、ようやく施設入居できたこと方もいます、えー、冷房冷暖房もなくテレビもなく車椅子さえもなかったので私の1台を差し上げました もう少し謙虚に自分を見つめてみてはいかがでしょうかごめんなさい漢字読めませんでしたともう一つが、えー、眞子さんの初期の頃は謙虚で頑張り屋さんで自分の障害をみんなに広く知ってもらおうと頑張ってる姿に心打たれましたがここしばらくこの動画見たいにいくら中古でもアウディ購入したり高額なリハビリなどを受けられ それはこれまで眞子さんがの、まあ、頑張りがあったからだとは分かってますがなんだか恵まれた障害者のように見えそう見えそう感じては見ていてつまらなくなってきました眞子さんみたいな障害者はそんなにいないと思いもう少し恵まれない障害者のことに気をつけながら動画制作してくださいなんかこのところお金持ち自慢動画にしか見えなくなりました チャンネル登録解除します頑張ってくださいお二人からね、えー、コメントをいただきました、まあ、結構以前もこういった内容、まあ、車への料理動画を投稿した際に障害者なのにいい車乗ってとかあ旅行行った時に障害者年金で遊びやがってとかっていうのがありましたまああのー、以前よりはそういうコメントをいただくことは本当に基本的にないですし、まあ、いただいて ってるからといってなんかすごくショックを受けてるとかっていうわけではないしそれに対してなんだこの野郎っていう思いではないことをまず知っておいていただいてちょっと話の続きを聞いていただきたいんですけども、えー、ちょっと前にも話したことがありますが障害者イコール貧乏とかあ障害者イコール質素な生活を してないとダメみたいなイメージってまだまだやっぱり皆さんの中であるんでしょうかという、まあ、その疑問が一つあります。まあ、私自身確かに以前より自由に使えるお金っていうのは増えてきたのは事実ですし、まあ、それによって、えー、買うものや行動が変化するっていうのは当たり前だと思います。で まあ、だからといってわざわざそれを隠す必要性というのもないと思っています。まあ、状態にもよりますが、まあ、障害者イコール貧乏っていうのの原因ってやっぱり一番は雇用問題にあるんじゃないかなというふうに私は思います。まあ、だからこそ私は、まあ、その障害を負った当初あの雇用されるどこかに勤めるっていう選択肢も あったと思うんですけどそういうのは個人的には嫌だったので誰かから雇われることもなく自力で収入を得ようと思って、まあ、その一つがあ YouTube で発信をすることというふうになりましたコメント頂いてる方もまあ初めから見ていただいてるというふうにはありましたけど私が何者でもなくて、えー、ただただあ中途障害で車椅子になった女性っていうのを 知っていただいて感じていただけてるのではないかなというふうに個人的には思っています。だからこそ今この状況になっているのは見てくださってる皆さんのおかげです。ネットをつないで、えー、自分の時間を私の YouTube を見る時間に当ててくださって、まあ、そのおかげで私一人の人生っていうのがあとてつもなく変わりました。 直接的なお金をあげることなく、まあ、そのスーパーチャットとかはあれですけど、まあ、でも直接的なお金をあげることなく他人の生活を支えているって、えー、とてもすごいことであって私は夢がある話だなというふうに思っています。まあ、私の影響とは言いませんがでもやっぱり私の後にというか あの障害がある方の YouTuber さん、まあ、YouTube で発信する方っていうのは増えてきてでその人たちにも新たな収入が生まれてその人たちの生活も支えている状況っていうのは今現在、まあ、全員ではないんですけどある程度の人たちに対してもそういう状況収入が生まれてるっていう状況が作られてます。 まあ、だからこそもう障害者って雇われることが全てではなくて、えー、貧乏かどうかっていうのは自分の行動次第でも大きく変わってくるものなんじゃないかなというふうに思います。その道筋を私が作っていきたいっていうふうに言ったらおこがましいかもしれないんですがでももっといろんなことで、え収入を得れるということを自分の行動で示していきたいですし まあ、もっともっとできるのであれば、まあ、自分がその雇用を埋めるっていう立場になれたらいいなというふうに個人的には思っていますそしてもう一つ車椅子用品や、まあ、障害に関するアイテムがあ高いと多くの方があおっしゃられますし、まあ、それはそうだなと私も思います まあ、でも作り手さんがいて、えー、その販売する方たちがいてでその会社さんも利益を出さないといけないし利益を出さないと社員さんに対してお給料が払えない、えー、でもお客さんのその数っていうのは、えー、明らかにやっぱり健常者に対してじゃないので数っていうのは少ないですってなるとやっぱりどうしても単価を上げないと成り立たないわけですよね。 安く提供しているところっていうのは、まあ、採算度外視で行っているところもありますだから車椅子の販売店さんっていうのはすごく赤字経営が多いですし、えー、潰れるところも多くありますし、まあ、新規っていうのもなかなか出にくい状態っていうのもあります、まあ、それでもお安くしろよって言えますかっていう話なんですよね障害者のためにボランティアしろよって えー、言えますか?」って、まあ、私はそんなことは言えません、まあ、でもそれって会社も悪くないしお客さん側の障害者そして、えー、その家族が悪いというわけでもありません、まあ、もっと収入源があって支払う余裕ができる環境が少ないということがあ原因なんだなと思います まあ、解決策っていうのは正直今ああるかって言ったらわからないんですがでも今の時代はあネット上で完結仕事ができることが多いです、えー、プログラマーだって PC があればできますしじゃあって、えー、プログラミングわかんないから無理だっていうんじゃなくてプログラミングを学ぼうっていう気持ちがあるかあいやそんなパソコン買えないしいやでも本当に買えないのかって ってなったら多分いろんなあことを駆使したら買えるお金っていうのは出てくると思いますそんな高いパソコンを買わなくてもまず安いパソコンから買って勉強するっていうことはできると思いますその先行投資があできる気力があるのかっていう部分ですよねこんなこと言っていいのか本当に正直わからないんですがあ障害を負ってる人たち中途障害の人たちとかも そうですけどあのー、なんだろうその障害を負ったからその心がまだまだ立ち直ることができない前向きになれないだからあ仕事にも向けない何もする気に起きないでもお金ない何も買えない高いっていうのってうーんと違うんじゃないかなっていうふうに思います確かに怪我を負ったことでのショックっていうのはありますしでも生活しなきゃいけないし じゃあでもその状況で満足するのであればそこに対して愚痴を言うっていうのは違うしでも自分で何か行動を起こすことによって変わることってあるし何かが欲しいのであればそれに向けてじゃあどうそれをゲットするために動かなきゃいけないのかっていうことはあると思います。私はだからうんとしょなんていうんですかそのおか家がお金持ちとか裕福なわけでもありません。 親のお金をサポートしてもらって何かしたことがあるかって言ったらあんまり記憶もないですし、まあ、一番下なので基本的にお金は全部上の子たちが使ってってみたいな、えー、私はずっと高校時代から、えー、バイトして自分のバイトしたお金で遊んでっていう生活をしていましただからこそ怪我をした時も、うん、貯金なんて本当にそんなに本当にそんなにというかほぼほぼないけど 生命保険をかけていた分その生命保険の500万が下りるんですよねでその500万の中で、えー、入院費であったりその他自分が必要とするものを購入してじゃあでもその500万だっていつかはいつかはなくなってもうそんな1年ちょっと、まあ、2年持つか持たないかくらいだったのでじゃあそれを逆算して今の出費と この500万がなくなるまではどれくらいかかるんだろう計算したらじゃあいつまでには収入を生まなきゃいけないっていう計算の中 YouTube どうやったら再生回数上がるかなとかっていうのを研究してじゃあどういうふうに企業さんとタッグ組めるだろうかっていうふうなのを自分で一生懸命探した上での今の結果ですとそれは皆さんのおかげもあるしもともと自分で頑張らなきゃいけないこともあるので えー、ここで私は泊まりたくないし、まあ、私はこれからもいろんな環境に飛び込んで自分がいかに豊かになれるかやっぱり自分が豊かになってないと他の方たちにその豊かをこう分け与えられる自信はやっぱり正直ないので自分が豊かになれる方法をまだまだ模索してじゃあ私はこういうふうに今活動してますっていうその変化もこれからも伝えていくつもりです。 成金なんて言われたら褒め言葉くらいに感じながら私はこれからも生活していくつもりですし変わらずに発信をしていくつもりなのでなんか本当に障害者っていうイメージ、まあ、当事者にとっていいイメージ、え健常者にとってどういいいい悪いわからないですが、まあ、でも私にとって私がなりたい自分っていうそのままでいくつもりですので。 まあ、見守っていただけたらあ嬉しいです。ということで、えー、ちょっと今回はなかなか言わなかったことをお伝えさせていただきました。えー、今後とも引き続き動画を見ていただいて私のその行動から自分もこういうふうに変わろうかなって思っていただけたら嬉しいです。ということで本日も最後までご視聴ありがとうございました。